Hanya kalau misalnya dalam uh, keluarga, laki-laki itu lebih bertanggung jawab dan perempuan itu juga harus bisa mengurus anak dan suami. Menurut mereka laki-laki dan perempuan sama nggak? Sama. Karena memiliki kedudukan yang sama? Eh, beda. Eh, kewajiban dari laki-laki harus lebih tinggi daripada perempuan. Laki dan perempuan yang jelas beda. Eh, tidak, tapi menurut saya laki-laki lebih bertanggung jawab. Menurut kamu siapa yang harus memasak di dapur? Perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan? Kalau menurutku itu dua-duanya. Secara umum ya wanita atau perempuan yang memasak di dapur. Uh, perempuan, tapi laki juga harus bisa karena nanti kalau misalnya uh, istrinya lagi sakit bisa uh, suaminya yang masak. Pernah nggak sih punya teman beda agama? Teman beda agama sih pernah, karena saya di, berada di lingkungan yang banyak agamanya. Pernah, pernah. Karena saya sekolah di apa ya di lingkungan yang yang bermacam-macam agamanya. Pernah? Ya pernah. Eh, bahkan sekarang pun saya masih menjalin hubungan eh, bersama teman yang beda agama. Kamu senang nggak sih punya teman beda agama dan mengapa? Uh, punya sih waktu SMK Eh, senang karena saya di SMA ada lima uh, eh, kita lima ada lima geng eh dalam satu geng itu ada lima dan itu semua beda agama punya teman berbeda-beda itu indah kalau untuk teman beda agama itu saya senang sekali karena apa karena mereka itu tidak membedakan saya saya siapa saya dari mana senang karena uh, saya punya teman beda agama pertama kali di Bali ini pengalaman saya waktu sekolah masih di SMK. Saya satu kelas hanya saya yang non muslim. Teman-teman saya semua muslim dan saya sendiri orang Hindu. Namun saya di sana merasakan solidaritas yang sangat mendalam. Ada dualisme itu ya. Intinya seneng kalau sama-sama punya uh, toleransi pengertian terhadap orang lain gitu kan senang banget karena uh, walaupun memang dalam pertemanan itu banyak sih uh, eh, dimana teman-teman itu suka kayak nggak suka terhadap saya gitu kan gimana kalau ngomong ke kita itu nggak pernah mikirin perasaan tapi kalau sesama teman saya udah biasa Om Swastiastu Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayu Ari Widiasari, biasa dipanggil Ari. Saya adalah Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Pemuda Hindu, biasa dikenal dengan sebutan Prada Indonesia. Pada tahun 2019, Prada Indonesia melaksanakan survei tentang kedudukan perempuan Hindu di Indonesia. Survei dilakukan secara acak di seluruh provinsi Indonesia dengan mengambil sampel 100 perempuan Hindu. Secara garis besar, hasil dari survei tersebut adalah bahwa budaya patriarki masih mendominasi, sehingga banyak terjadi ketimpangan antara kedudukan perempuan dan laki-laki baik dalam waris, hukum, dan politik. Hingga dengan demikian pada Indonesia pada tanggal 11 Desember hingga 12 Desember 2020 melaksanakan workshop gender dengan tema Perempuan Hindu dalam Waris, Politik, dan Hukum dan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta dan didukung sepenuhnya oleh Kaicit Dialog Center. Eh, menurut Bapak Ige, apa sih tujuan dari workshop ini? Iya, tujuan dari terselenggaranya workshop gender ini adalah ke depan tidak adanya stigma negatif terhadap uh, gender karena di sini semua pihak baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama terhadap uh, profesi yang dijalaninya kodrat dan harkat martabatnya juga sama. Jadi uh, saya mengharapkan dengan adanya workshop ini kembali tidak ada stigma negatif. Nah itu yang saya tekankan dalam kegiatan ini. Menurut Pak Ige, toleransi di Indonesia saat ini seperti apa? Uh, berbicara toleransi, di Indonesia. Kalau dari sisi teori mungkin toleransi itu bisa kita rasakan dengan sangat baik. Namun ada uh, satu sisi yang sering saya lihat intoleransi itu sendiri. Namun itu semua tidak ada permasalahan yang besar ketika kita sudah mengenal yang namanya toleransi. Di dalam Hindu, kita mengenal yang namanya tatuam asi aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kemudian kita juga mengenal dengan wasu Dewa Kutumbakam, kita semua bersaudara, dan kita juga mengenal Trihita Karana, uh, tiga hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta manusia dengan manusia itu sendiri. Artinya ketika sudah mengenal dan mengimplementasikan ketiga uh, sloka tersebut kita sudah selesai berbicara toleransi tinggal kita implementasikan kita laksanakan mudah-mudahan toleransi di Indonesia bisa berjalan dengan baik Pelaksanaan workshop gender ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 orang perempuan serta didukung oleh narasumber yang berbakat di bidangnya yaitu Anak Agung Okapuspa yang merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta yang akan menjelaskan tentang waris dan kedudukan perempuan Hindu. Yang kedua adalah Dewi Bunga yang merupakan praktisi hukum pidana yang akan menjelaskan tindak pidana apa yang sering menimpa perempuan. Dan yang ketiga adalah Nigusti Ayu Ketut Kurniasari yang akan memberikan pelatihan kepada peserta tentang public speaking dan bagaimana caranya berbicara yang baik dan benar di depan umum. Di hari kedua kita akan mendapatkan narasumber-narasumber yang juga tak kalah hebatnya, yaitu Sonia M. Uni Plaita yang merupakan pendeta dan leader dari uh, Nawab Moment Community dan yang akan menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam agama Kristen. Dilanjutkan oleh Arif Fahrudin yang merupakan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia yang tentunya akan menjelaskan tentang bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam. Dan yang terakhir, ketika berbicara tentang politik, kita ada narasumber yaitu Eneng Maliana Sari yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta yang tentunya akan menjelaskan bagaimana sih kiat-kiat seorang wanita dalam berpolitik. Menurut Ibu Oka, eh, bagaimana sih pandangan Hindu terhadap perempuan? Secara umum, kalau perempuan dan laki-laki itu mempunyai martabat yang sama. Mungkin lagi dari segi peran memang berbeda. Karena wanita itu memiliki Eh, kemuliaan tersendiri dia bisa hamil dan dia uh, bisa menyusui bayinya itu suatu anugerah karena wanita-wanita yang bijaksana yang pemikirannya lurus akan menjadi akan melahirkan generasi-generasi muda yang hebat yang akan menjadi penyangga tegaknya dunia ini. toleransi itu di Indonesia itu ada tiga, intern, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Intern misalnya antara sama sesama umat Hindu. Toleransinya adalah e, semua bentuk acara agama, karena agama Hindu kan agama praktisi. Semua bentuk acara agama itu sebenarnya dibenarkan pada suatu daerah tertentu bagi orang Jawa karena kebetulan ibu mengampu mata kuliah acara. Ibu sangat senang sekali kalau melihat orang Jawa itu melakukan upacara seperti yang diwariskan oleh leluhurnya. Agar mereka tidak menghilangkan peradaban. Sering malah ibu di kelas mengatakan orang Jawa mau yuk pakailah belangkonmu gitu. Karena karena peradaban itulah Indonesia menjadi indah. sebenarnya kenapa perempuan paling sering menjadi korban pidana? Baik, Hal ini tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang memposisikan kedudukan perempuan di posisi yang inferior atau posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya kemarin ada hasil penelitian yang saya juga paparkan bahwa ada standar ganda ketika suatu perbuatan dilakukan oleh laki-laki tetapi ada standar yang lain juga apabila dilakukan oleh perempuan. Misalnya, Ketika perempuan berbicara mengenai masalah seksual, maka masyarakat bisa mengutuknya. Tetapi hal itu menjadi biasa saja ketika diucapkan oleh laki-laki. Nah, implikasi dari budaya patriarki ini juga kita rasakan di bidang hukum. Jadi perempuan itu pun ketika menjadi korban suatu tindak pidana, bisa juga menjadi korban berikutnya atau yang bisa disebut dengan reviktimisasi. Misalnya, ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, maka masyarakat bisa saja menyalahkan kenapa bisa jadi korban. Memang apa pakaiannya yang tidak baik atau memang sikapnya yang menggoda? Jadi seperti itu. Jadi ada banyak eh, pandangan-pandangan uh, yang negatif padahal perempuan ini adalah korban atau kelompok rentan yang harus dilindungi pandangan Bu Bunga toleransi di Indonesia saat ini seperti apa? Toleransi di Indonesia sebenarnya sudah terpatri sejak kita kecil. Jadi sejak kita sekolah, kita sudah diajarkan pelajaran-pelajaran yang intinya memuat bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah negara majemuk. Indonesia ini orang-orangnya saling menghormati. Dan itu pun sebenarnya sudah kita aplikan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja dengan kehadiran sosial media yang begitu besar, kelompok-kelompok tirani yang kita bisa katakan intoleransi ini justru memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Yang ini sangat berbahaya karena penyebarannya tentu sangat masif Nah, sebenarnya kalau kita perbandingkan, kelompok yang toleran jauh lebih banyak dari yang intoleran. Tetapi ketika intoleran ini menjadi uh, sangat ekstrim, kemudian memanfaatkan berbagai peluang untuk menyebarkan kebenciannya, ini menjadi hal yang sangat berbahaya dan bisa mempengaruhi orang lain. Menurut Yuke, gimana sih perempuan Indonesia sekarang? perempuan Indonesia tidak terfokus kepada Hindu berarti ya? Oke. Okay. Perempuan Indonesia untuk saat ini itu ya sudah luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak sekali perempuan yang sudah diperhitungkan dalam skala internasional. Jadi bahkan perempuan-perempuan tersebut bisa memberi, sudah terlibat berkaca baik yang dari usia milenial sampai dengan eh, perempuan-perempuan yang memiliki potensi yang sudah memang besar dalam skala dunia internasional. Kita punya banyak sekali yang bisa menjadi motivator, eh, menjadi inspiring untuk perempuan perempuan di Indonesia dan juga kancahnya tidak hanya sekedar hanya terlibat secara ritual, secara rutinitas saja, tetapi juga sudah terlibat dalam posisi-posisi tertentu yang sudah bisa membuat menentukan kebijakan-kebijakan dalam skala internasional. Jadi perempuan Indonesia itu luar biasa. Menurut Bu Yuke, bagaimana kehidupan toleransi di Indonesia? kehidupan toleransi di Indonesia itu pada dasarnya sebenarnya satu hal yang harus dipahami bahwa ketika kita bisa melibatkan perempuan dalam proses toleransi sebenarnya dalam Hindu sendiri sudah dijelaskan bahwa fungsi-fungsi perempuan sangat penting dalam sebuah guru keluarga guru keluarga bagaimana dia juga harus memberikan pendidikan yang dimulai dari keluarga terkait dengan toleransi baru kepada masyarakat yang lebih luas esensi ketika bicara dalam konsep perempuan Hindu itu artinya ketika kita menarik kepada ke kondisi global bahwa perempuan punya peran penting untuk mendidik dan membangun nilai-nilai toleransi dalam keluarga dan dalam bangsa dan negaranya. Jadi satu hal sebenarnya, ketika memahami sebuah toleransi bukan hanya sekedar memahami pada proses perbedaan saja, tetapi memahami toleransi perempuan itu adalah harus memiliki kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk berproses dalam kehidupannya, perempuan untuk membangun kompetensi, karena nilai kompetensi yang dimiliki oleh perempuan itulah dia akan bisa merangkul semua perempuan yang ada di Indonesia maupun ada di dunia dalam dengan tidak memandang apapun latar belakang dari perempuan tersebut. Potensi dia yang akan menentukan sejauh mana daya rangkul yang akan dia miliki. Oleh karena itu, berilah peluang yang begitu besar, tetapi jangan hanya menunggu peluang, tetapi perempuan juga harus punya kemampuan dalam dirinya untuk membangun kompetensi tersebut. Mungkin itu. Menurut kalau dari itu gimana kedudukan laki-laki dan perempuan? Ya, kalau kita bicara kedudukan laki-laki dan perempuan sendiri dalam sudut pandang agama Kristen, gue balik lagi nih ke Alkitab ya. <laughs> ya, jadi kalau menurut Alkitab sendiri, uh, perempuan dan laki-laki itu sama gitu, setara Eh, kenapa gue bilang gitu? Karena uh, pertama kalau kita lihat dari sejarah penciptaan manusia menurut Alkitab nih ya, uh, perempuan itu diambil dari tulang rusuk ya, tulang rusuk laki-laki uh, gitu. Itu di tengah gitu. Kenapa dia nggak diambil dari elemen dari kepala supaya dia jangan menjadi uh, apa namanya? Bukan jangan sih, tapi dia nggak dia nggak uh, jadi lebih tinggi ataupun diambil dari elemen dari bawah kaki atau apapun itu supaya dia nggak lebih rendah tapi dia ada di samping gitu di tulang rusuk itu kan sejajar berarti itu secara teologisnya kita mau mengartikan tuh bahwa perempuan dan laki-laki dalam kondisi uh, dalam kedudukan yang sejajar gitu dan uh, apa namanya kenapa juga dari samping ini supaya selain sejajar perempuan itu adalah makhluk yang uh, uh, harus dilindungi dan dan dalam ya dalam posisinya dia setara gitu dan kemudian uh, di Alkitab juga Tuhan sendiri bilang bahwa dia akan menciptakan penolong yang sepadan gitu penolong berarti adalah perempuan punya satu kekuatan tersendiri yang nggak dimiliki oleh laki-laki gitu sehingga ketika dua-duanya itu berdiri setara itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa gitu untuk saling mengisi jadi uh, secara singkat sih kalau dari pandangan agama Kristen perempuan dan laki-laki itu uh, setara gitu gimana sih kehidupan toleransi di Indonesia saat ini kehidupan toleransi di Indonesia secara umum uh, agak menyedihkan sih buat aku <laughs> ya karena gini loh aku bilang menyedihkan karena kejadian yang terjadi di satu tempat itu kemudian uh, diangkat menjadi general dan mencerminkan wajah Indonesia padahal nggak seperti itu karena uh, apa namanya uh, masih banyak tempat di Indonesia ini yang toleransi itu benar-benar uh, terjaga dan benar-benar di, di, diterapkan gitu tapi yang ter tercover dan terblow up keluar toleransi di Indonesia itu sangat sangat minim gitu karena terlihat ada banyak uh, ketimpangan terus ada banyak penindasan terhadap uh, kaum minoritas seperti itu kaum minoritas juga nggak bisa menjalankan uh, tradi bukan tradisi ya menjalankan um, uh, apa sih namanya uh, Eh, ajaran-ajaran uh, agamanya ataupun beribadah dengan baik hanya karena ada uh, sekelompok orang yang kemudian mengganggu dan buat aku tuh sesuatu yang sangat buruk gitu tapi itu hanya dilakukan oleh sekelompok kecil tapi kemudian itu menjadi wajah toleransi Indonesia itu yang sangat buruk. Padahal kalau kita lihat di luar sana banyak sekali pegiat toleransi dan banyak sekali uh, daerah yang menerapkan toleransi dengan sangat luar biasa kayak gitu. Arif sendiri terhadap perempuan itu gimana? Iya, baik. Uh, terima kasih. Jadi uh, Tuhan itu menciptakan uh, manusia itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Maka sesungguhnya dalam Islam, dan saya meyakini juga dalam semua agama, itu laki-laki dan perempuan itu sifatnya setara ya meskipun secara biologis pasti berbeda Justru perbedaan itulah yang diharapkan untuk saling melengkapi dan perbedaan itu tidak dijadikan alasan untuk saling merendahkan. Perbedaan adalah sebuah e, keindahan karena saling melengkapi, saling mendukung, saling mendorong, saling mengisi gitu. Nah, jadi meskipun secara fisik itu laki-laki berbeda dengan perempuan, namun pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Eh, semuanya adalah ciptaan Allah ya laki-laki juga ciptaan Allah perempuan juga ciptaan Allah semuanya hamba Allah ya, karena itu tidak ada alasan dengan eh, dengan alasan perbedaan uh, apa namanya biologis ini dijadikan bentuk eksploitasi uh, satu dengan yang lainnya jadi harus dimuliakan maka di dalam Al-Quran itu kan ada perintah wa ashiruhun nabil ma'ruf pergaulilah perempuan, istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah penuh kasih sayang, penuh kebaikan. Pak Harif, eh, gimana sih eh, kehidupan toleransi Indonesia saat ini? Iya, baik. Saya bersyukur hidup di Indonesia ya karena eh, meskipun ya riak-riak kecil itu pasti ada gesekan-gesekan kecil di masyarakat itu masih ada namun secara keseluruhan, secara overall, saya meyakini Indonesia itu terbaik. Indonesia itu bisa jadi role model bagi peradaban kerukunan antar umat beragama di level global. Coba dari indikator yang sederhana, hanya di Indonesia yang hari besar agama, masing-masing agama itu dijadikan hari libur nasional. Waktunya Idul Fitri, semuanya juga libur. Waktunya apa hari apa hari besar agama Hindu, juga semuanya jadi hari libur, Buddha, Nasrani juga demikian. Ini hanya ada di Indonesia saya kira. Kalau di negara lain yang ya taruhlah uh, masyarakat agamanya ada yang dominan salah satunya, itu biasanya ya hanya hari libur agamanya saja yang dijadikan hari libur nasional agama yang lain nggak dijadikan hari libur nasional misalnya di Arab ya hanya Islam saja atau di Barat ya hanya Natal saja demikian pula di negara yang lainnya. Itu baru satu dari aspek eh, hari hari besar agama. Menurut eh, kamu, ada nggak sih perbedaan antara laki dan perempuan ketika proses keambilan politik menuju kursi dewan? Menurutku sih, menurutku ya, ini perspektifku sih, enggak karena uh, mungkin karena aku nggak menikah jadi nggak ada batasan apakah aku harus mengerjakan pekerjaan lain sebagai uh, pekerjaan rumah dan bukan pekerjaan rumah gitu dan keluarga aku juga uh, membebaskan aku untuk melakukan aktivitas apapun selama aktivitas itu baik dan ketika proses kampanye juga aku mendapatkan support dari keluarga gitu jadi memberikan izin mau dia keluar di rumah di pagi buta pulang subuh-subuh jadi kalau menurutku eh, nggak eh, ada untuk personal ya karena semuanya keputusan diambil sendiri apakah aku mau kampanye hari ini atau tidak hari ini aku mau kampanye ke tukang ojek misalnya aku mau kampanye ke ibu-ibu misalnya aku mau kampanye ke tukang bajai dan lain-lainnya itu nggak ada halangan dan nggak ada yang bisa melarang dan nggak ada yang melarang sih atau nggak ada juga yang keberatan gitu kenapa kamu kampanyenya kok di warung kopi misalnya ngumpul sama uh, ganggang bapak-bapak gitu nggak ada sih sejauh ini jadi kamu harus singa biar nggak ada yang melarang <laughs> dan nggak ada kewajiban gimana sih menurut kamu kehidupan toleransi di Indonesia saat ini toleransi uh, menurutku kalau ngelihat hari ini atau orang-orang kayaknya buruk sih toleransinya karena ya orang masih melihat kita dari agamanya apa meskipun saya secara personal tidak mempersoalkan agama gitu ya, secara personal tapi ya buat orang-orang itu jadi bagian penting jadi uh, ya prihatin sih kalau situasi hari ini nasional ya maksudnya kondisi itu sih menurut pandang kamu gimana sih sekarang kehidupan toleransi Indonesia di sepengetahuan kamu kalau sepengetahuan saya untuk kehidupan toleransi di Indonesia untuk saat ini itu uh, agak menurun dari dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kehidupan toleransi di Indonesia sih mungkin itu belum bisa dikatakan baik banget, belum dikata belum bisa dikatakan buruk banget. Kalau menurut saya ada bagusnya ada enggaknya karena yang bagus kita bisa saling menghargai sesama agama lain yang yang enggaknya tuh ada sih agama lain tuh sering menghina agama-agama lainnya gitu aja uh, kalau menurut saya pribadi sih gimana ya bukan cuma negara Indonesia aja sih tapi berbagai negara sih banyak ini covid kan jadi mungkin kalau lebih ber eh, apa saling bertoleransi kan kalau menurut saya itu eh, bertoleransi tuh yang saya lihat di Ambon kalau saat Natal saat Natal tahun baru itu ada ber, ada ada yang agama apa agama Islam sama agama Kristen kan saling saling berdebat agama gitu sih di agama agama Kristen sama agama Islam itu saya lihat di Ambon itu eh, seperti gitu. kalau umpamanya nih kalian nanti suatu saat ketemu tentang hal-hal seperti ada ketimpangan gender, terus ada kasus intoleransi, kalian mau nggak ngasih pemahaman kepada pihak-pihak itu? Caranya kayak apa? menurut saya sendiri mau banget karena apalagi pembekalan yang cukup bagus di workshop ini jadi pemahaman yang perlu untuk orang tersebut mungkin yang pertama perlu men, uh, melakukan pendekatan dulu pendekatan secara personal bagaimana apakah mungkin pemahamannya yang salah atau apanya dari sudut pandang yang lain um, kalau menurut saya sih mau banget ya apalagi kan apa antara laki-laki sama perempuan tuh tahu gitu nah maksudnya nggak lagi membeda-bedakan gitu nggak saling-saling membedakan lagi gitu jadi biar tahu semua gitu hmm, kalau saya mau karena supaya antara laki-laki dan perempuan itu atas kodratnya itu sama tanpa dia membeda-bedakan oh saya laki saya lebih tinggi daripada perempuan gitu menurut Pak Made apa ada nggak sih manfaat dari workshop ini? Uh, menurut saya uh, sebetulnya apa kalau kita bicara ada manfaat atau tidak kalau saya sih memang workshop tentang gender ini sangat penting jadi mengapa karena uh, dari fenomena ke fenomena itu tetap saja uh, ada persoalan-persoalan yang terkait dengan uh, apa kesetaraan gender ini. Mungkin apa itu apa bisa saja di katakanlah dimotivasi oleh uh, apa naluri kemanusiaan yang kita tahu bahwa naluri kemanusiaan itu sebenarnya bisa juga dia turun lagi menjadi uh, naluri kebinatangan. Jadi kalau dalam proses itu, maka bisa saja uh, terjadi sebuah uh, apa behavior yang kadang-kadang mendorong seseorang untuk katakanlah uh, ego dalam dalam dirinya keluar. Jadi itu yang sebenarnya Eh, fakta-fakta uh, ini yang kadang-kadang juga menodai uh, idealisme yang diajarkan oleh uh, kitab suci kita tentang bagaimana uh, mereka itu sebenarnya adalah uh, memiliki positioning yang setara dalam harkat. Iya. Harapan Bapak secara singkat aja kepada peserta workshop. Uh, ya, uh, saya sangat berharap Eh, bahwa apa yang sudah diberikan oleh negara, katakan oleh penyumbang, penyandang dana, itu bisa kita gunakan secara efisien dan efektif. Ya, jadi uh, harapannya sebetulnya tidak hanya sampai di workshop saja, tetapi uh, workshop ini bisa menjadi uh, wahana untuk membuka wawasan kita bahwa Eh, quarrel atau bertengkar uh, eh, masalah kesetaraan gender itu merupakan perbuatan yang sangat konyol dan uh, mestinya sudah waktunya kita uh, sudahi ya jadi dengan demikian maka peserta workshop uh, supaya uh, bermanfaat maka uh, peserta ini harus menjadi agen-agen yang bisa menyuarakan, memperkuat uh, uh, katakanlah keyakinan orang dan perilaku orang terhadap adanya kesetaraan gender ini sehingga uh, kita tidak perlu apa bertengkar untuk urusan-urusan yang tidak penting uh, buat kita jadi e, hal ini penting untuk kita perhatikan karena tantangan kita ke depan untuk kehidupan kita ini e, sangat banyak. Mudah-mudahan dengan kesadaran e, tumbuhnya kesetaraan gender dalam berbagai pihak, dalam berbagai hal, baik hukum, politik maupun ekonomi, itu tetap bisa kita jaga dan tetap bisa memperindah kehidupan kita untuk menggapai sebuah tujuan sebagaimana yang dimuat kitab suci yaitu damai, damai, dan damai. Itu saja. Harapan dari pelaksanaan workshop ini adalah para peserta mampu memahami Segala materi, pengetahuan, dan pemahaman yang diberikan selama workshop yang dilaksanakan selama dua hari ini. Sehingga ke depan, para peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diberikan dalam workshop ini tidak hanya pada lingkungan perkuliahan, tidak hanya pada lingkungan keluarga, namun lebih luas kepada lingkungan masyarakat dan sosial. Sehingga 4 hingga 5 tahun lagi mereka mampu memberi pemahaman tentang gender dan toleransi kepada masyarakat lainnya. Ini adalah menjadi tujuan dari adanya pelaksanaan workshop ini Semoga ke depan pelaksanaan workshop dari Pradah Indonesia ini bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu dan Manusantara Jakarta dan tentunya didukung oleh Kaici Dialog Center dapat berkembang dan maju lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili pada Indonesia. Sampai jumpa lagi. Om Santi Santi Santi Om. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Perempuan Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Hebat, Indonesia Maju. Perempuan Indonesia hebat, Indonesia maju. Perempuan Indonesia hebat, Indonesia maju. Perempuan Indonesia hebat, Indonesia maju. kan selalu.